嗨，大家好，我是飞马。最近霸王级寒流来袭，全台天寒地冻，连我自己在家裹的棉被都觉得身体的热量不够燃烧，因此啊，我晚上想要进补一下。所以我刚出门的时候，我就问你啊，他晚上想要吃什么？结果啊，他跟我说他想要吃霸味。我一度以为他想要吃姜母鸭，结果呢，他说不是啊，是霸味鸭。 对，他说他是八味羊肉卤，因此呢，我们现在就出现在了八味羊肉卤的台南店。我相信很多人都跟我一样啊，只有听过八味姜母鸭，没有听过八味羊肉卤，对不对？那我们今天就带大家进来瞧一瞧，跟着我们一起吃喽，您好不好？好。那我们就走吧。o 我们的餐点已经点好了，现在在等炉上来。我觉得啊，吃锅或者吃卤啊，有看到木炭，就会觉得暖，这感觉非常的好，对不对？你，阿，你要不要烤一下？很温暖，对不对？ 我们的卤终于来了，啊，所以可以开动了。照惯例啊，我习惯吃饭之前先喝一口这汤，才会舒服。好，我喝看看啊，这个汤好不好喝？ 羊肉里面有放姜，跟姜母鸭的味道很像，不过还蛮好喝的啦。啊，好烫哦！然后这边的主食啊，就是面线，面线。的真的很好吃。真的哦，我们家里呢？ 最喜欢的就是八味的面线，不管是八味加母鸭，还是八味羊肉卤啊的面线，他都最爱。就很奇怪，别的地方的面线他都吃不完，但是八味的，他这一整份都可以把它吃完，真的很厉害。真的不错，他们的面线不油不腻，真的很适合小朋友，难怪我们家也很喜欢。 跟着你一起吃丸子，这个是鸭肉丸，很香，有鸭味。大家你们知道这个是什么吗？这个叫霸味零零九。你们知道为什么要叫零零九吗？ 其实我也不知道，如果有知道的朋友啊，请在下面留言来告诉我们。那店员说啊，这个零零卷啊，就是豆皮，然后只要放到锅里面烫三秒钟就可以了，三秒啊，二三，好，夹起来。 哎，真的熟了嘞，它本来很硬，对不对？它现在就熟了。好好吃哦，这就是我的豆皮，口感非常好，超棒。这里的菜有两种，一种。 我要烫一下鱼肉片。 这个羊角王，这个羊到味！非常的好吃，不用蘸酱就很好吃。要吃什么？羊角心，非常大一只。 好大一只的羊角筋啊！就吃一只就饱了，肉好多，筋很软。好的，我们已经吃饱了，吃很饱。而且我们的小份羊肉炉还没吃完，要把它打包回去。那我们今天的影片就到此结束了。如果喜欢我们的影片，记得订 バイバーイ